Dzisiaj kolejne dwa zadania z kwadratu 18. Zadanie 8 i 9. Kontynuujemy rozwiązywanie zadań z różnicą kwadratów w tle, ale w zadaniu 8 dorzucimy do naszego zestawu pojęć znany Wam dobrze wzór na kwadrat różnicy. a minus b do kwadratu równa się a do kwadratu minus 2ab plus b do kwadratu. Podobnie jak w przypadku wzoru na różnicę kwadratów, tożsamość tę można natychmiast udowodnić, wymnażając wyrażenia w nawiasach po lewej stronie. No to po kolei. Zadanie ósme pojawiło się w szóstej edycji Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów podczas zawodów pierwszego stopnia i wyglądało tak. Rozwiąż układ równań x do kwadratu plus x razy w nawiasie y minus 4 równa się minus 2, y do kwadratu plus y razy w nawiasie x minus 4 równa się minus 2. Oczywiście możemy taki układ równań rozwiązać najpopularniejszą metodą. Możemy wyznaczyć zmienną y z pierwszego równania i podstawić do drugiego, ale wtedy otrzymamy do rozwiązania dość skomplikowane równanie, z którym możemy sobie nie poradzić. Zróbmy to inaczej. Jeżeli odejmiemy równania stronami, to otrzymamy x do kwadratu minus y do kwadratu minus 4x plus 4y y równa się 0. Dalej przekształcając, zgodnie ze wzorem na różnicę kwadratów, uzyskujemy x minus y razy x plus y i minus 4 przed nawias, w nawiasie x minus y równa się 0. Jeszcze jedno przekształcenie, x minus y razy x plus y minus 4 równa się 0. Iloczyn dwóch liczb jest równy 0 wtedy i tylko wtedy, gdy przynajmniej jedna z nich jest równa 0. Jeżeli x minus y równa się 0, to x równa się y i po podstawieniu do pierwszego z wyjściowych równań i przekształceniach otrzymujemy 2x do kwadratu minus 4x równa się minus 2. Dzieląc stronami przez 2 i korzystając ze wzoru na kwadrat różnicy, uzyskujemy x minus 1 do kwadratu równa się 0, czyli x równa się 1. Stąd wniosek, że x równa się y równa się 1 i natychmiast widzimy, że uzyskana para liczb x równe 1, y równe 1 istotnie spełnia dany układ równań. Jeżeli zaś x plus y minus 4 równa się 0, to y minus 4 równa się minus x i po podstawieniu do pierwszego z wyjściowych równań otrzymujemy x do kwadratu plus x razy minus x równa się minus 2, czyli sprzeczność 0 równa się minus 2. Oznacza to, że w tym przypadku rozwiązań nie ma. Jedynym rozwiązaniem jest uzyskana wcześniej para x i y równe 1 i 1. Drugie z dzisiejszych zadań z tego samego kwadratu, zadanie dziewiąte. W zadaniu dziewiątym też dorzucimy coś do naszego zestawu pojęć związanych z różnicą kwadratów. Otóż wzór na różnicę kwadratów bywa przydatny także w sytuacjach, w których mamy do czynienia z różnicą wyższych parzystych potęg. O czym się zaraz przekonamy. Zadanie jest następujące. Wyznacz wszystkie pary dodatnich liczb całkowitych, x, y spełniających równanie x do potęgi czwartej minus y do potęgi czwartej równa się 65. Czwarte potęgi to kwadraty kwadratów. Przekształćmy więc x do czwartej minus y do czwartej na różnicę kwadratów razy sumę kwadratów. I jeszcze raz różnicę kwadratów na różnicę razy sumę. Suma kwadratów bez zmian. Ponieważ liczby x, y oraz wartość powyższego wyrażenia są dodatnie, więc czynnik x minus y jest większy od zera. Zatem wszystkie trzy powyższe czynniki są dodatnie. Zauważmy teraz, że 65 równa się 5 razy 13 i obydwa czynniki 5 oraz 13 są liczbami pierwszymi. Zatem liczbę 65 można przedstawić jako iloczyn trzech dodatnich czynników, tylko wtedy, gdy przynajmniej jeden z nich jest równy 1. Liczby x i y są całkowite i dodatnie, więc x do kwadratu plus y do kwadratu jest większe lub równe x plus y, a x plus y jest większe od 1. Wobec tego x minus y równa się 1, x plus y równa się 5 oraz x do kwadratu dodać y do kwadratu równa się 13. Z pierwszych dwóch równości wynika, że x równa się 3 i y równa się 2. Wartości te spełniają też trzecie równanie, więc para x równe 3 i y równe 2 jest jedynym rozwiązaniem. Do zobaczenia.